C'est Yehoshua. au choix Le fleuve d'eau vive. Oh, il peut abreuver ton âme. Si tu désires, si tu désires, approche-toi de lui. Ouvre-lui ton cœur et il agira. Essayez au choix. Essayez au choix. Le véritable pain de vie. Oh, il peut rassasier ton âme. si tu désires, approche-toi de lui. Ouvre-lui ton cœur et il agira. chaque jour. Oui, tu diras, oui, ah. c'est si bon d'être dans sa présence. Crois-moi chaque jour. aujourd'hui, tu entends sa voix. won't you